こんにちは、粟田洋介です。今日は脳トレとして絵を描く方法についてお話ししたいと思います。前回のビデオでは、絵を描く脳トレということで、絵を描いてる映像がメインになって、ちょっと説明不足だったと思いましたので、今日も1枚絵を描いて、まあ描く必要なかったんですけど、ちょっとお話ししたいと思います。私はペンを使って絵を描くと、頭の回転が速くなる ていうか頭の柔軟性とかアイデアが出てくるスピードとか絵を描くことにとってすごくいいトレーニングになるのでたまに線画とかインク画とかを描くのが好きですただ私の頭は回転がそんなに速くないです私が絵を描くためにアイデアを出すスピードとか頭の柔軟性というものを鍛えるのに役に立つということですまあ頭のトレーニングをするために描いてるわけじゃないんですけど 線画とかそういう技法で描くときは結構そういうトレーニングにも役に立ちます今日お話しするのになぜそれが頭のトレーニングになるのかちょっと考えてみましたそうすると多分私の作風に関係してるんじゃないかと思いましたちょっと私の作風の特徴っていうのを考えてみたんですけどまずはねうまく書こうとか下手に書こうとかそういうこと一切考えない気にしないってことですねで2つ目が こういうことをしてはいけないとかこういうふうにしなければならないっていうルールがないということですねこれが正しいやり方とか間違えてるやり方とかそういうふうに考え考えないということですねそれから失敗することも考えませんなんかやったことがないこういうアイデアは今までなかったなんかこういう発想とかしたらなんかそんな躊躇しないで まあ、失敗することも考えないし、まあ、無心で書いてるって感じですね例えばインクとかだったら失敗したところでインクがボキあって垂れちゃったらそこを黒い模様にしちゃうとか黒く塗るとかそんな感じでやってしまいますあとは人の評価は気にしないようにしています骨は人からどう思われるんだろうとかこんな発想はちょっと恥ずかしいかなとかそういうことも気にしないようにしています あとはねリラックスして絵を描いていますただ単に面白いと思ったことはただ描いてみてって感じリラックスしてないと面白いことを思い浮かばないと思うんですよねちょっとわかんないですけどあとたまに思うのがいつものパターンになっちゃう同じようなパターンで描き始めちゃうと同じようなの描き始めてるなとか思うんですけど同じような模様から始めてもどうせ違うものになるんでまあいっかって感じで描いたりもしています そんな感じで描いていくと頭があんまり硬くならないと思うので頭のトレーニングにはなるんじゃないかなと思いますで私はトレーニングとして絵を描いてるわけじゃないので最終的には面白い作品いい作品になるようにそれが目的で絵を描いていますなんですけどそれも結構リラックスして描いちゃってますかねなので結果的に私が一番描きやすい描き方面白いと思うやり方で リラックスして絵を描いているといった感じですなのでこれは私に合ったやり方ということで他の人はどうかわからないんですけど、まあ、頭をリラックスさせるっていうことは多分大事だと思います普段の生活では私たちのほとんどが自分をコントロールしながら来てるんじゃないでしょうか日常では私は人に合わせたりルールに従って失敗をしないようにしながらなんか思いついてもちょっと考え直したりしてそんな感じで日々生活をしています それは決して悪いことではありませんなぜなら失敗すれば取り返しのつかないことも多々あるからですでも絵を描くのを失敗したからって大したことじゃないと思ってるんですね多分私の作品は全部失敗作品かもしれないですまあその失敗っていうのも何が基準かわからないんですけどまあ私にとっては全部の作品は全部大成功でっていうかまあそんなんどうでもいいですよねそんな感じで絵を描くと 脳のトレーニングになるんじゃないかと思いますということは私が絵を描く時はほとんどが脳のトレーニングになってるのかもしれませんねで今話していることはいつも無意識に絵を描いているっていう作業作業とか頭の使い方をちょっと理屈に直してちょっとお話ししてるんですけどその話すことを考えるの結構時間がかかりますこんな感じ理屈で私がいつも考えてたら私の場合はちょっと頭が硬くなっちゃう気がします ロジカルに考えるっていうのは大事なことですけど思いついた時に形にしていく私にとって絵を描くっていうのはそういうことなんですけどそれをやってると頭の回転が速くなってきます私の場合はですけどね私頭の回転遅いんですけど頭の回転がすごい速い人理屈がポンポン出てくる人全ての人に当てはまるかどうかわからないんですけど、まあ、絵を描いてる人で私と違うタイプの人も絵を描かない人もそんな感じで